Hi this is chef by chance welcome to my channel आज हम एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड करने जा रहे हैं आज हम अपनी अम्मी के साथ कुकिंग करेंगे और अम्मी अपनी शामी कबाब की रेसिपी हमसे शेयर करेंगी और बहुत इंजॉय किया अम्मी के साथ शामी कबाब बनाना आई होप आपको भी पसंद आएंगे तो without any further due enjoy the video you.